Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я являюсь эндорсером компании Cheng. В этом видео мы послушаем и посмотрим на тарелки из моего сета. Мой сет состоит из тарелок э, серии Fossil, это Hi-Hat, Splashka и Crash. Crash серии Dark, Ride э, серии DE Vintage и China серии DE. А сейчас мы посмотрим каждую тарелочку в отдельности. Тарелки серии Fossil. Сплав B20, только ручная глубокая ковка, тарелки не обрабатываются. Хай-хет серии Fossil 14 дюймов. Крэш серии Fossil 18 дюймов. Сплэшка серии Fossil 8 дюймов. Тарелки серии Dark. Имеют комбинированную ковку, машинную и неглубокую ручную. Также комбинированная обработка. У тарелки получается необработанная чашка и тело бриллиант. Crash серии Dark, 18 дюймов. Да я винтаж, машинная ковка с ручной доводкой. Также имеет комбинированное покрытие. Райт серии DE Vintage 20 дюймов. И серия DE, а именно чайна серии DE. По большому счету общего с серией DE есть только в названии. Тарелка имеет э, только машинную обработку и тело бриллиант. Чайна серии DE 17 дюймов.